محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں پڑھیے صلی اللہ رسولنا صلی اللہ حبیبنا صلی اللہ محمد میرے آقا میرے آقا میرے آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھری مجھے بھی اب بلا لیجے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجے میرے آقا مدینے بلا لیجے مہکتی ہے پورا ہے جن سے آقا آپ ہے گزرے مہکتی ہے رہنے کی جگہ دیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے یہ آقا نہ جانے کب بھی گھر جائے میری سانس کی یہ آقا نہ جانے کب بھی گھر میں مجھے بھی اب بلا لیجے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجے دکھوں نے گھیر رکھا ہے کموں کی دھوپ ہے سر پر دکھوں نے سائے میں عطا کیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے سامنے ہو جس گھڑی یہ دم نکل جائے دم نکل جائے بکیے پاک ہی آقا بکیے پاک ہی آقا میرے مذہن بنا دیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے عقیدت سے بنا نال جس در سید آئے عقیدت سے مجھے بھی سید و شہدہ مجھے بھی سید و شہدہ کی چوکھٹ دکھا دیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے